kembangannya cangkeme iki kok. Hmm? Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi yo, wong delok wayang iki nek tenang-tenang le delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, entuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak saspi ning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon semengi mau apa becike nggo nendi alane nggo napa kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu urip ngono lha kok kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng lo budayane awake dhewe mongko kuwi wong jowo kok ngarep aja gelem kowe dadi wong liya ana tetembungan eh, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe lincah blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik aja diganti sandangan liyane wong nyatane kuwi ya sandangan apik ya sandangan becik iket bakal ora kira isih seger mangan pari tanah Jawa isih warek mangan pari tanah Jawa isih seger ngombe banyu tanah Jawa ayo dong nguri-uri kabudayan Jawa tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga ora ndek kanca urip ki ora iso nek ora bebarengan urip ki ora iso nek ora sesandingan so nek mutara arep mangkat ning kuburan dhewe wae kudu duwe jati diri lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, pekasan ora iso ngendaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul.